C'était le temps où ne souriait que le mort content d'être en paix. Comme une breloque inutile, Leningrad pendait au mur de ses prisons. Au temps où, fous de souffrance, partaient des régiments de condamnés. les locomotives, leur sifflaient le chant bref des adieux. les étoiles de la mort se figeaient au ciel. La Russie, innocente, se tordait sous les bottes sanglantes, sous les pneus des paniers à salade. Anna Akhmatova, mars 1940.